ya namhlanje sekwi-episode 16 senzo op lo ubonayo ama-files wathola kuwebsayithi yethu ethi www experogamino co za forward slash shop la uzothola khona wadownload amafayili i-full video ku-youtube kuvatin vec yabo akube mnandi akube mtshotsho ungayisebenzisa nje nawe if ufuna uedithelwa ungayisenda ku-074 6 8 5202 danko